terus tujuannya untuk apa penembus itu ya supaya kita <laughs> beli fungisida <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke saudara-saudara saya bapak-bapak pali-pali, abang-abang dan kawan-kawan serta adik-adik saya yang saya cintai satu profesi yaitu seorang petani kita jumpa <laughs> dan bertemu kembali dengan channel Agro Group Edukasi Official Nah ini saya bilang penembus itu menipu petani <laughs> Ini harap maklum <laughs> saya bukan profesor bukan insinyur Tapi menggunakan nurani yang dianugerahkan oleh ilahi di dalam hati ini <laughs> Ini begini ya Ini kan banyak ahli mengatakan bahwa di sini ada lapisan lilin kan begitu ya memang betul gitu kan gunanya untuk apa untuk menjaga agar kandungan hara yang ada di dalam daun ini tidak habis diserap oleh matahari. Nah, tapi yang terbanyak lapisan lilin itu di atas atau di bawah? Apakah petani petani pernah meneliti seperti itu? <laughs> Terus yang kedua, katanya itu untuk hama, Mas, untuk menembus jaringan lapisan lilin yang ada pada hama, yaitu ulat, kutu kebul. Kan sudah saya bilang, punya pori-pori <laughs> dan ulat itu satu-satunya anggota tubuhnya ya perutnya kaki-kakinya itu yang tidak dilapisi oleh lapisan lilin makanya ada insek e, bersifat kontak dan lambung <laughs> itu tujuannya yaitu <laughs> jadi gini ya ini kita kita bongkar ini ya penembus itu menipu petani gitu bentar ya ini daunnya tipis saya cari nggak ada di mana ya Alah, sebentar ya teman-teman ya. Saya pun. Nah, ini sedikit aja ya teman-teman ya. Nah, ini lapisan. Nah, ini lapisan lilinnya itu kan di bawah itu. Ih, nggak fokus ha. Kan bukan yang banyak bukan di atas. Bentar ya. Fokus kamu kamera. Nah, ya. Nah, lah itu kan di bawah. Terus kok penembus itu ditaruh di sini kena sini berarti ini rusak ya jaringan <laughs> yang atas daun ini rusak kalau udah rusak kenapa <laughs> kalau kena penyakit pate akibat pakai penembus itu payah kita ngobatinya ya iku nek coyo nek ora ya wis <laughs> kalau percaya kalau enggak ya udah saya enggak maksa saya hanya berbagi aja karena saya sudah sering bilang apa yang ada di channel ini sudah saya terapkan semua sudah saya alami nah, nah itu nah ya nah bentar ya bentar bentar bentar cari fokus dulu karena bergerak-bergerak dia nah ah <coughs> pernahkah enggak teman-teman kawan-kawan meneliti seperti ini makanya penembus itu menipu petani merusak jaringan ini saya ulangi merusak jaringan yang ada di atas daun <laughs> alasannya untuk menembus kulit ulat yang dilapisi oleh lapisan lilin <laughs> Memang Yahudi ini jago sekali dia. <laughs> oh Yahudi. <laughs> nah, kenapa lapisan lilin yang paling banyak di bawah daun ini? Karena mata yang paling terbanyak berdapat terdapat di daun ini. Nggih, ngertos Mas ya. <laughs> Paham ya? paham ya saya hanya berbagi mbok ngenyel ya <laughs> mbok los pantas kalau di daerah luar itu <laughs> kalau kena patek payah nyembukannya rupanya pakai penembus semua <laughs> ah ini lagi saya kupas ini ya nah ah itu yang paling banyak lapisan lilin kan di bawahnya ah, nah ini yang di atas ini baru nampak ini dia Ah itu yang paling tebel ya yang dibawa karena mata yang paling banyak dibawa <laughs> nah kalau ini sudah rusak lapisan lilin yang ada di daun ini <laughs> sudah ditembus oleh penembus <laughs> ya otomatis mak bro tanaman kita gampang kena sakit karena jaringan pelindung daun yang untuk melindungi dari segala penyakit dan menjaga kandungan hara yang ada di daun tanaman ini rusak ya ini kan daun tanaman ini kalau saya dulu SD dikatakan daun ini ialah dapurnya tanaman <laughs> kalau dapurnya nggak ngebul priuknya guling <laughs> mati mah anak putu bujo ramangan <laughs> begitu juga tanaman kalau ininya rusak dapurnya rusak ya rusak rumah tangga tanaman cabai gitu ya nah, gitu terus yang kedua nah ini katanya untuk menembus mas eh, pelindung eh, yang seperti busa yang melindungi telur jadi untuk menembus itu telur nggak jadi <laughs> kan sudah saya bilang pakai perekat biasa jangan yang mengandung penembus <laughs> perekat biasa apa nonil penol etosilat ya gitu ya kalau nggak salah ya video itu saya udah dihapus jadi pakai perekat <coughs> yang mempunyai bahan aktif itu mereknya terserah <laughs> nanti nama ban aktifnya saya buat eh, tulisan di sini ya <laughs> saya lupa eh, terus yang selanjutnya <laughs> eh, penembus itu katanya untuk meratakan pestisida lah omong kosong <laughs> pakai perekat mantap saja merek mantap sudah rata pakai PPC biasa perekat biasa nggak usah pakai penembus Eh, jadi ada yang bertanya lagi mas, gimana caranya menandai penembus dengan perkat biasa tapi dia menggunakan bahan aktif? Ya cemplungkan daun keladi ya di air yang sudah kita kasih penembus 10 cc 10 mili airnya itu 10 liter kita aduk lalu cemplungkan daun keladi kalau daun keladi itu tertutup seperti lapisan minyak itu penembus <laughs> walaupun di botolnya tidak ditulis penembus Lalu ada apa dengan penembus? Kan saya sudah bilang di HP Sorong C4. <laughs> ya C4 itu kan ada empat video men me membahas. Sekarang videonya dihapus sama YouTube. Yang dibahas apa? Ya penembus <laughs> termasuk deterjen, Mama Lemon, Sunlight semuanya. <laughs> Guyon ya biar ya nggak tegang ya. Kalau nggak cocok jangan ngamuk komentarnya nggih. Jadi begitu aja buat kawan-kawan ini nah ini daun ini ya ya kenapa saya nggak percaya dengan referensi Google gitu ya ya ada sih yang bisa dipakai ada yang tidak dari Google kebanyakan Google itu kan <laughs> nyari duit eh, blog-blog orang-orang nyari duit bukan betul-betul dia ngopas juga jadi eh, yang di Google itu ada yang nyari kalau teman-teman pingin nyari ada di, deskripsi anak sekolahan ya nah lihat lihat ini saya ulangi lagi ini yang lebih jelas ini ha. nah. kalau yang di atas ini tadi rusak ya mudah-mudahan ini saya kopek keluar yang di atas aduh saya ulangi lagi ya bentar Oh saya ganti yang ini aja deh yang tadi oh susah dia ya gitulah pokoknya ya teman-teman saran saya jangan pakai ah ini dia keluar yang di atas ya nah ya saran saya saya hanya kasihan kenapa sudah sudah saya alami kalau menggunakan penembus itu kalau terserang antrak susah susah diobati gitu ya dan penyebaran antrak itu sangat kuat gitu sangat cepat itu eh, intinya ya jadi terus tujuannya untuk apa penembus itu? Ya supaya kita <laughs> beli fungisida. <laughs> Jadi mereka itu tepuk sekali tepuk dua lalat ya kan. Beli penembus dengan penembus rusak jaringan daun ini, lapisan lilin ini terus kena pate gampang menyebar, susah diobati. Beli fungisida ngebut kita saat <laughs> saat adanya di toko dibeli apa yang dikasih tahu temen beli ini lur <laughs> saya kemarin sembuh beli pedan dikasih nggak sembuh juga ya iya orang ininya udah rusak kena <laughs> penembus ya udah ya gitu aja ya mungkin ini ada manfaatnya buat kawan-kawan ya <laughs> e, buat adik-adik saya ya kalau nonton video saya itu hatinya harus bersih jernih karena saya bukan mengklaim tapi yang saya sampaikan ini memang ilmu bukan saya mencari viewer kalau saya mencari mencari viewer gampang aja saya buat video sebentar lah sebentar aja ratusan ribu kali tonton tapi saya nggak mau <laughs> karena saya punya ilmu zaman ilmu ngawur pertanian <laughs> pasti kalau saya unggah di YouTube diikutin semua sama orang <laughs> udah ya gitu aja mohon maaf atas segala kekurangan terima kasih atas segala perhatiannya saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cekere ireng mas bro